LibreOffice Impressionত এটা document projection আৰু basic formatting বনাবৰ বাবে spoken tutorial লৈ আপোনাক স্বাগতম। এইটো tutorialত impression windowৰ ভাগবোৰ আৰু কেনেকৈ insert slide, copy slide, fontৰ বিষয়ে আৰু font formatting কৰিব পাৰি তাক শিকিম। আহক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পাৰিম উবুন্টু লিনাক্সৰ 10.0.4 আৰু লিবাৰঅফিচ সুট ভাৰ্জন 3.3.4 আহক আমি প্ৰজেকচনটো অ'পেন কৰো যিটো আমি আগৰ টিউটৰিয়েলত বনাইছিলো আহক স্ক্ৰীণত আমি যিটো আছে তাক চাওঁ মাজত আমি ওয়াৰ্কস্পেস দেখিছো যিটো আমি ৱৰ্কিং এৰিয়া বুলি কওঁ আপুনি দেখাৰ দৰে ওয়াৰ্কস্পেস পাঁচটা টেব আছে যাক ভিউ বাটনছ বুলি কয় বৰ্তমান নৰ্মেল টেবটো সিলেক্টিভ ইন্ডিভিজুয়াল স্লাইডস বনোৱাৰ বাবে এইটোৱে প্ৰকৃত টপিক শ্লাইডবোৰ দেখুৱাই যত আউটলাইন ফৰমেটিং থকা প্ৰতিটো শ্লাইড বুলেট আৰু নাম্বাৰ লিষ্ট হৈ থাকে নোটছ ভিউৱে আপোনাৰ নোটবোৰ প্ৰতিটো শ্লাইডত এড কৰি যিবোৰ প্ৰজেকচন দেখুৱাব সময়ত দেখা পোৱা নাযায় ভিউৱে শ্লাইডবোৰ প্ৰিন্ট কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ইয়াত আমি প্ৰত্যেক পেজত প্ৰিন্ট কৰিবলৈ শ্লাইডৰ সংখ্যাবোৰ বাছি ল'ব লাগিব slide sorter view এ slideৰ thumbnails দেখুৱায়। আহক পুনৰ ক্লিক কৰক normal view buttonবোৰ। Screenৰ বাওঁফালে আপুনি দেখিব slides pane যত দেখুৱা হৈছে slideৰ thumbnails। সোঁফালে আপুনি পাঁচটা ভাগ থকা pane দেখিব। Layout ভাগবোৰ layout pre-packaged হৈ আছে। আমাৰ নিজমতে এইবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু modify কৰিব পাৰোঁ। আমি টিউটৰিয়েল চিৰিজটো প্ৰগ্ৰেছ কৰিবৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰতিটো ভাগে ভালদৰে সোৱাটো দৰকাৰ আহক বৰ্তমান আমি শিকু কেনেকৈ এটা ইনসাৰ্ট স্লাইড কৰে ক্লিক কৰি স্লাইডছত পুনৰ দ্বিতীয় স্লাইডটো সিলেক্ট কৰক এতিয়া ইনসাৰ্ট আৰু স্লাইড ক্লিক কৰক দ্বিতীয়টো শ্লাইড দেখাব পিছত আমি এটা নতুন ব্লেংক শ্লাইড দেখিম শ্লাইড টাইটল এটা এড কৰক টেক্সট বাৰত ক্লিক কৰি হ'ব ক্লিক টু এড টাইটল এতিয়া টাইপ কৰক শৰ্ট টাইম ষ্ট্ৰেটেজী আৰু টেক্সট বক্সৰ বাহিৰত ক্লিক কৰক গতিকে এটা টাইটল এনে ধৰণে এড কৰিব পাৰি এটা শ্লাইডৰ কপি দুই ধৰণে বনাব পাৰি প্ৰথমটো পথ হৈছে ইনচাৰ্ট আৰু ডুপ্লিকেট শ্লাইডত ক্লিক কৰক আমি আগৰ ষ্টেপত বনোৱা শ্লাইডৰ পাছত এটা নতুন ডুপ্লিকেট শ্লাইড ইনচাৰ্ট হোৱা দেখা পাম সাল হাল হলনি ৱৰ্ক স্পেচ পেনত থকা শ্লাইড সৰ্টাৰ ক্লিক কৰি শ্লাইড সৰ্টাৰ ভিউ লৈ যাওক এতিয়া ৰাইট ক্লিক কৰি 7 নম্বৰ শ্লাইডটোৰ কপি কৰক আৰু কনটেক্সট মেনুৰ পৰা কপি সিলেক্ট কৰক অন্তিম শ্লাইডত ৰাইট ক্লিক কৰি আৰু শ্লাইড ক্লিক পেজ ক্লিক কৰক আফটাৰ সিলেক্ট কৰক আৰু অ'কে ক্লিক কৰক প্ৰজেকশনৰ শেষত আপুনি এতিয়া এটা শ্লাইডৰ কপি বনালে এতিয়া ফন্টস আৰু আপুনি কিদৰে ফন্ট ফৰমেট কৰিব পাৰিব চাওঁ হওক এতিয়া ডাবল ক্লিক কৰি লং টাৰ্ম গোল নামৰ স্লাইডখন চিলেক্ট কৰক বডি টেক্স বক্সত ক্লিক কৰক আৰু সকলো টেক্স চিলেক্ট কৰক এতিয়া ডিলিট কৰক এতিয়া এইবোৰ টাইপ কৰক reduce cost reduce dependence on few vendors develop customize application font type আৰু font size হলনি কৰা নিয়মবোৰ LibreOffice Writer documents হৈতে একে text এটা line select কৰক text formatৰ toolbarত থকা font type to Albany পৰা হলনি কৰা Arial Black লৈ আৰু font size to 32 পৰা 40 textত boxৰ বাহিৰৰ যিকোনো ঠাইত click কৰক লক্ষ্য কৰক font change হৈছে আমি main menu আৰু character operation menuৰ ফৰমেটত ক্লিক কৰিও ফণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ই এটা ডায়লগ বক্স আপোনাৰ কৰিব য'ত আমাৰ মতে ফণ্ট টাইটল আৰু ছেট কৰিব পাৰোঁ ডায়লগ বক্সটো বন্ধ কৰক ফণ্টটোৰ কালাৰ সলাবলৈ আমি ডেভেলপমেণ্ট আপ টু প্ৰেজেন্ট নামৰ শ্লাইডটোত চুজ কৰিব লাগিব বডি টেক্সট বক্স ক্লিক কৰক আৰু সকলো টেক্সট সিলেক্ট কৰক ফণ্ট কালৰ পৰা ডাউনৱাৰ্ড এৰ'ত ক্লিক কৰক আৰু লগা ধৰণে কালাৰ সিলেক্ট কৰক Text text boxer bahiror jikunu type click korok. Color or holoni lakkho korok. Formatting jene bold, italics aru underline ase LibreOffice Writer documentor hoite eke. Recommendations namor slide tut click korok. Body text box click korok aru text at a line select korok. Etia bold italic underline icons click korok. Text boxer bahiror jikunu type click korok. টেক্সটোৰ সলনিবোৰ লক্ষ্য কৰক ইয়াতে আমি টিউটৰিয়েলৰ শেষ হল সংক্ষেপতে এই টিউটৰিয়েলত আমি অংশবোৰ আৰু কেনেকৈ শ্লাইড ইনচাৰ্ট আৰু কপি কৰিব পাৰি ফন্টৰ বিষয়ে আৰু ফন্টৰ ফৰমেটিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি শিকিলো তো এই অনুশীলনটো চেষ্টা কৰক নতুন প্ৰজেকচন এটা ক্ৰিয়েট কৰক তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ শ্লাইডৰ মাজত এটা শ্লাইড ইনচাৰ্ট কৰক projection or hekhot, so tutto slide at copy create korok. Dui number slide to slider at text box create korok, aru kisu text type korok. Text dot format to botris font size aloe, holoni korok. Text bold, italic, underline, aru blue color bonao. linkot থকা video to sao. Yat spoken tutorial or projection or honkep to kwahobo. Jodi apunar bhal bandwidth nai, tente apuni download kori sabopare. Spoken tutorial projection team spoken tutorial bebohar kori workshop pate. Online test dot pass kora hokolok certificate prodan kore. Odik janibolo likok contact at spoken dash tutorial dot org. Spoken Tutorial Project to Talk to a Teacher Projector at Abhag. A2 National Mission on Education through ICT MHROD Government of India. A mission Bihoya Odik Daniboloi, Logon Korok, HTTP colon spoken dash tutorial.org NMEICT dash intro. A tutorial at Hojukita Korise, Desecu Solutions Private Limited. Onholwa Babe, Dhanyabad.